おいおいおいやっちゃったなおいこの広島の地でついに起きちゃいけないミラクルが起きたよ今日のスーパージュニアタックリーグ広島タイガーライガー戦でミラクルが起きちゃったよえまあレフリーが3つマットを叩いた時点で試合終わりだからねしょうがないよえ次の公式戦は相手 CMLA のルチャードルたちかまあそこを楽しみにするしかないまあこれ以上の奇跡はもう起きないから安心してくれよエンセリオマジでさすがマシンニョンの象徴だなタイガーマスクフライがこれで2勝1敗か初めての黒星だから、うん、初心を忘れていくだけだ ここ広島が好きだからそして広島東洋カープの行方が気になるからまあ確かにそれもあるけどさでも一番はやはり武士高木慎吾組が一体どんな試合を見せるのか気になってねここ広島グリーンアリーナに来ちゃいましたよまあ結果は残念な結果になってしまいましたが2人からいい刺激は もらいましたよ、まあ、先日ザック・セイバージュニアのインタビューが東京スポーツに載ってたけど彼はいい要求をしてたね内藤に次勝ったら1月4日東京ドームケニー・オメガ対棚橋宏の勝者に次のビッグマッチでチャレンジしたいと、まあ、内藤にシングルで勝つわけだから しかも1回勝つだけじゃない次大阪でザック・セイバーが俺に勝ったらシングル3連勝だからねそりゃそれだけの権利価値はあるでしょうもし俺が負けたら全力で来年ドームの次のビッグマッチチャレンジャーはザック・セイバージュニアだとリング上マイクでそしてバックステージで後押しするよ約束するよだからザック 安心して体調を万全にして11月3日大阪にぜひぜひ来日してください100%のザック・セイバージュニアとシングルマッチできるの俺は楽しみにしてるからではでは明日は宇和島大会さあ俺は行こうか行かないかどっちかなまあ皆様で予想しながら明日 宇和島でお待ちお待ちください答えはもちろんトランキーロあっせんなよアディオス